¿Por qué está aquí? Porque quería abrirme camino en otro país y conocer otra cultura. Decidí venirme acá por, sobre todo, el idioma y el clima. ¿Qué le pide al puesto de trabajo? Exigencia y buen feeling. ¿Qué oportunidades ve en este puesto? La oportunidad de trabajar de una forma distinta, ganar guita y abrirme el bocho. ¿Qué destacaría de su carrera académica? Estuvo buenísima. Compartí apartamento y me amigué con mucha gente. En la carrera maduré y me hice más sociable. ¿Hasta dónde quiere llegar? Por ahora a este puesto. Yo no sé qué pasará mañana. ¿Qué está dispuesto a hacer por el puesto? ¿Y te parece poco cruzar el charco, dejar a mi gente, mi casa y todo para laburar acá? ¿Está usted preparado? Claro que sí, che. Conoce las reglas del juego, que no hay reglas. El cronómetro comenzará una vez sepa la prueba que tiene que realizar. De pasar correctamente la prueba, oirá dos veces la alarma de aviso. De no superarla, la oirá únicamente una vez. Está siendo grabado en todo momento. ¿Es usted un candidato? Si está aquí hoy, es porque confiamos en sus actitudes para ocupar el puesto de nuestra empresa. No es una empresa cualquiera, no es un puesto cualquiera, el ocupante tendrá privilegios que muchos desearán tener y que jamás disfrutarán. Todavía está tiempo para irse si cree que no está a la altura. La prueba comenzará tras la señal. Dispone de un minuto para realizarla. Recrea lo más fielmente posible a dos animales diferentes. está bueno el juego. Así la adivinan. はい、どちら。